Des de l'Ajuntament treballarem de forma unitària. De fet, estem treballant per fer una declaració institucional unitària també per portar-la al proper ple, reafirmant-nos en la nostra vocació antitaurina i en fer el màxim possible perquè aquesta sentència del Tribunal Constitucional doncs, quedi sense efectes pràctics. I és des d'aquesta perspectiva dels drets dels animals i de rebuig absolut al maltractament dels animals que hi ha aquest posicionament que ha estat sempre, insisteixo, molt unitari no només aquí a l'Ajuntament, al llarg de diferents mandats, sinó sobretot de la ciutat. Tenim una ciutadania molt conscienciada i una societat civil molt organitzada en defensa dels, dels drets dels animals.